不装了哈，我摊牌了。不得不说，有钱是真的好啊！隔离在家好几天了，别人都担心没上班、没有工资，拿什么生活？还有很多人担心没钱供房贷、车贷，甚至房租。我就没有这样的顾虑，因为实在太有钱了，这辈子不上班都花不完。这是新换的电饭锅，保证低调的同时还能煮出香喷的米饭。我请的一对一的照顾女儿的保姆。 他还不会用这锅，吃完饭要好好培训下他，真是操不完的心啊！就算达到我这种程度，时常也会因为柴米油盐烦心。所以说，有钱是真的好，没错，但是钱也不是万能的，所以我们得做一个有高趣味的有钱人，低调且不奢华，内敛且不嚣张。不一定要你去帮助别人，但一定要做一个善良的且脱离了低级趣味的人。 保姆还是很称职的，即使吃饭也细心的伸一只手保护宝宝的安全。他还问我这饮料多少钱一箱，我随口说三十多块，会员有优惠我没用。小姨子和保姆眼睛都瞪直了，一脸难以置信。我笑着说：“你们入戏太深了吧，忘记我的真实身份了。”还得提一嘴关于小姨子找男朋友的事，这事也怪我，怪我太优秀。这世间高质量的男生很多。 优秀如我的却是凤毛麟角，多金就算了，我还专一，专一也就罢了，我还心底善良，没有对比自然也没有伤害，伤害深了想法也淡了，这就是我小姨子不找男朋友的原因。小姨子说，像姐夫这样优秀又低调的人，就像一级保护动物，不光少且珍贵。我姐也是好福气，遇到你，我笑而不语，深藏功与名。干不干要吃啊？ 叫你不愿意话，固执的人，好啦好啦好啦，嗯，开始吧。咿呀咿呀咿呀，你看他你看。可以啦啦，可以啦。嗯。呼啦啦回来了。妈妈过来了。哦。不嗯，过来了。妈妈吃饭了。我现在自己吃啊。失业了吗？都失业了。不是疫情的关系吗？一点爸爸的。嗯、有。啊，我也不知道怎么办。 哥要管我，我们现在居家居家办公呢。用 U 盘把资料都拷回来啊，在电脑上操作啊。 <laughs> 哦，小五你没有电脑啊？没没事，你用我这个电脑操作嘛。你用你电脑又卡，放你屁！我电脑卡，我打死你卡。丫头你吃不吃？我在吃。三姐已经把主机跟电脑搬回家了。你今天搬的搬的吧？ 大口吃，你也喝饮料？啊？还是把那个系统给搬回去了是吧？嗯，好，我优秀。小姨子今天是太拼了，为了陪好这个娃，居然开始跳舞了。她这么害羞的人，居然敢在屏幕前这样子跳舞，确实不容易啊，给她点个赞。